Na casa 8.4, nós representamos todo aquele know-how básico necessário para o procedimento é, de atendimento desse cliente, ou de serviço desse cliente, ou mesmo da venda, entrega do produto. É, no meu caso, isso são é, o material para fazer sessões pagas de, de gamificação de projetos, é, e também é, esse conhecimento necessário para fazer avaliação de um negócio, de um projeto de startup, são os conhecimentos, né, o know-how básico que eu utilizo na minha relação com o cliente.